Айгеримушка. Бүгін ужинге не тамақ жейіз әмі ужинге? Нұрбекушка, бүгін ужинге еш нәрсе тамақ жебейбіз. Неге? продукты жок эт жок так что бүгүн мени жейсиң жок мен андай кыла албайм мен майлуу тамак жегенге болбойт да мага мен мен майлуу тем более жыландын этин жесе болбойт да улуу жылан болот Ну, собственный Мемби? Еще дела? тамашаймын айгерим, тамашалап атпаймын сен мен майлу дедің а эми точно тамақты өзің жасап ужин өзің жей тамашаймын не отасың?